Grazas, presidente. Bo día, señorías. Bueno, o modelo de infraestructuras eh, e mobilidade desenvolto en Galiza nos últimos 40 anos, sen dúbida, priorizou o transporte individual por estrada e se falou de infraestructura, de servizo público, foi para, para falar do AVE exclusivamente. Se o noso país Galiza quere afrontar os restos de sostenibilidade, de loita contra o cambio climático, de reducción da nosa dependencia enerxética e, fundamentalmente, debe artellar un ferrocarril de media distancia de proximidade si quere abordar e resolver estes retos. É innegable que Galicia ten un importante déficit nestas eh, nestas políticas e que as principais áreas de concentración de poboación non contan con servizo. Igualmente, as principales cidades non están interconectadas entre sí e, polo tanto, isto impide artellar de novo o país. Por iso, pedimos na nosa emenda que se cree o núcleo de cercanías. Tanto a Xunta de Galicia como o Ministerio de Fomento anuncian dende o ano 2011 o compromiso de creación da Xerencia de Cercanías de Galicia. Seguimos agardando esta xerencia, non vemos todavía unha aposta polo tren como ferramenta de mobilidade sostible, nin vemos proxectos reais e, sobre todo, proxectos reais a curto prazo que resolvan o problema infraestructural no país. Falamos hoxe da liña de renfe da liña da, da FEBE, que en Galiza percorre as comarcas entre a Mariña Lucense e Ferrol, nas, nas provincias de Lugo e de A Coruña. O deterioro desta liña Eh, é certo que, que os seus únicos problemas non veñen derivados dos últimos cinco anos, pero sí é certo que nos últimos cinco anos vemos falla de inversións, vemos ausencia de actuacións de mantemento, de melloras en infraestructuras, é sometida a continuos recortes de personal, a retrasos e a fallas de servizo que en moitos casos, isto é o grave, son suplidos por autobuses e taxis de xeito privado. A Mariña Lucense e a comarca de Ferrolterra xeran máis do 30% do produto interior bruto das súas provincias, da Coruña e de Lugo, pero Ferrolterra, Ortegal e a Mariña, este corredor polo que pasa a liña da Febe, son comarcas deficitarias en materia ferroviaria, sin embargo, son comarcas con potencial económico industrial, con dous portos de interese xeral, con un sector industrial relevante, con Navantia en Ferrolterra e con Alcoa en San Cibrao. Son comarcas cun importante peso de poboación, con grande riqueza económica xerada tamén a partir do potencial turístico que teñen. O eixo atlántico debía rematar en Ferrol e tamén o eixo atlántico remata como un corredor, como un corredor atlántico dende Vigo ata Coruña e esquece de novo o potencial e a riqueza destas comarcas. A liña da Febe, Ferrol, Ortegal e a Mariña é o único transporte público que existe nestas comarcas e dai a necesidade de potencialo e outra vez de crear o núcleo de, de cercanías. Pero, sin embargo, esta línea foi levada a situacións límites, por isto que dicía antes, polos recortes de persoal, interventores, maquinistas, persoal en parada, chegando incluso ao punto de que a única supervisión é exercida por un único axente, que neste caso, ademais, é o maquinista do tren non teñen horarios que permitan que a liña sexa empregada por estudiantes e traballadores e, polo tanto, non pode ser empregada para continuar eh, coa interconexión e coa riqueza da comarca. Se existise vontade política, nos pensamos que a liña funcionaría como un servicio de cercanías entre Ferrolterra e a Mariña Lucense, aproveitando, además, eh, a, liña, a liña xa existente para dar un servicio útil, para que sexe eficaz e para que este adaptado a todas as persoas das poboacións, sobre todo rurais, que se atopan que se atopan neste corredor. Por iso presentamos a emenda, porque queremos ter un país que respete e potencie o noso rural, porque queremos gobernar en clave de país, de futuro, de sustentabilidade, de loita contra o cambio climático, de eficiencia enerxética, porque queremos garantir o crecemento económico garantindo a mobilidade das persoas e o tráfico de mercadorías con conexión co corredor europeo. Pedimos todo isto porque en Galiza hai un pobo digno. Moitas gracias. Gracias, senadora Lucía. Por el Grupo Parlamentario Popular,